Bora, bora, bora. چی هستیم غریب هستیم چیز نان خوردن شب و روز چیز نداریم ریزه زیزده طفلکیم است بچه ندارم شیمایی بست